татар тим квн командасы көз алдыңызға кетіріңіз ғади ауыл ғойласында болған хәл хатын қайттым атасы бәйрәм міне бүгін ник бәйрәм болсын ник штанкиден алайса әти әни таныш болығыз бұл айгүл гүлшат гүлназ батталова бәрібір самый главный маржа түгіл аллаға шүкір һәм ол біздің белән яшәячәк һәм минем кроватта йоклаячак <laughs> тик кенә тора әле нине кроваты сен бүтән кеше белә инде бүгін жымға абзарыңа кіріп жатасың ғафу <laughs> итегез шундый сұрау бирәм менә Гүлназ батталова һәм менә бу Нәрсә таптығыз сізді мында, ә? Гомер үтә, яшьлек китә. Тиздән утыз, хәзер инде бу да җитә. Яшәп калыйк. Мунча керик. Авызыны яб әле! моншаны тізіп бітір әлі башта тинтек ғафу етіңіз мында бір сұрау бар орамда орамда Йоқ, мина құлар гына юрга. Урамда яңғыр бітмеген бар жоқ җыгыз. Бар, бар, бар, бар, бар. Хат кенә. Бит Әти, әні таныш бұлғыз бұл Булат һәм біздің безнең белән ешек Булат. Булат. Точно абзарда жытлыйсың бүгін Тұқтағыз әлі Булат Байрамов һәм минем қызым. Қызым келемін бір минутқа. Кел. Сен неге күліме? әне нешек сен шулай ойлай алдың біздің бит махаббат ту әрәм болған бас орынға бұлай айтыңызшы менің қызымда нәрсе таптыңыз сіз ә ол бірден бір менің мәзәпкерден келуші қыз ну жырлап көрсәтіңіз енді жоқ Оннансың, инде сатмыйлар юк Юк Сыңғы ышаныч бар бит тик син Ябыла күрмә зинһар Егерме дүрт мини бар Кем язды қызлар қорағыз Булат Байрамов. Все қорадығыз, естім, давайте. Так. Давай. Хатын, нинди, бубит Булат Байрамов. Ике естім ал. Давайте, ике ес. <laughs> Все қорадығыз, барызына, бар, ішкін. Ага. Беш ес бердістір. Ага. Бизнес! Шап болды бұл. Исәмісіз, исәмісіз, исәмісіз, исәмісіз, солмысыз. Мен суғамшы, яғни месник, сіздің ол халқы құрбан бәйрәм дейділер сізді. Кімні суярға? Құрбан бәйрәм? Құрбан бәйрәм түгіл мында Булат бәйрәмі фә бар. Бошымы қотырдылар енді? Бар, О, рәхәт яңгырга килеп, душ керде, как раз кайнарсыны отключать иттеләр. О, Булат, сәлам. Э, Сәлам, э, Гөлназ. Гүлназ. Жәнік басып тұрабыз недегіз түрге өтек ешіктемді басып тұрасыз. Сөйләп жіберіңіз әлі, нешік таныштығыз сіз? міне әне мен болатның име ең міне преданный поклонницысы еді ләкин ол мен айықты бар етмейді но анасы мен феруза апаға бардым да болды нәрсе болды приворот <laughs> молодец <laughs> молодец нешік сіз таныштыңыз ой шындай шындай біздің матур романтик болды болды болды сөйлеме ойлам так так так исәмісіз сәмісі сонысы ә, мен местный участковый имамова менде участковый әлі суғым ішейін түгіл ме сонысы ну ауылда кішісіз мен суғымшы да участковый да промоутер да разнорабочий короче міне тыңдаңыз ә, э, сіздің көршілеріңіз зорлана имештір сізде жұлдызлар бар дейді тауышыңыз ешітілмей Жырлағыз. Ел насыларының неге керегі бар 15 яшілік қызылар болмаса ай сен шаштың мәл әлі мұнша жоқ бит әлі біздің ты шо Ә, міне, Гүлназ, міне, Болат, Болат. Міне, қазір бит кино йылы, еме? Сіз міне киноларға саундтреклар yazған бар ма? Yok. Жоқ Yok? Жоқ Соң бүтін кішіп яза, бүтін татар жыршылары яза. Экрандарға қарап өтіңіз, міне. Гамер өте Неге өте Анатмаған, анатмаған Ол мені анатмаған Үйімде, ұрамда Мен татарша сүйлешем Шахарде, ауылымда Мен татарша сүйлешем Қойда ғына болмасам да Мен татарша сүйлешем Қатай ұқлағанда да Мен татарша сүйлешем Қадірлі достар, сіздің алдыңызда Болат Байрамов һәм Гүлназ Батталова еді. Һәм Татар Тим командасы Біз татарша сөйләшәбез. Рахмәт. Баш иябіз соң